so prestó el RD, de una favela dominicana. Caraj, se la prestó el mamó Se la prestó el mamó, el presidente de la Cámara de Diputados. Se la prestó el mamó, presidente de la Cámara de Diputados. Mando todo el mundo a dormir. Acostarse temprano. Temprano. Mando todo el mundo a dormir. Acostarse temprano. Temprano. Temprano. Pero yo. ¿Usted que presidente? Me voy a dormir. el presidente de la Cámara de Diputados. Se la presidente de la Cámara de Diputados. Cuando todo el mundo dormir. Acordarse temprano, temprano. Cuando todo el mundo dormir. Acordarse temprano, pero yo me voy a un trago. Sácame ese borracho mierda de aquí. Sácame ese borracho mierda de aquí. Sácame ese borracho mierda de aquí. Sácame, sácame, sácame.